Hmm. ne babagamba nti asimanyi ah, ah, bamugoba ku mpewo era bangi nnyo tebiriiyo ebyo thats not true hmm. tewali yangoba ku mpewo tewali ki era president yabagamba nti weva goozi n'alimbalimba abantu bamukwate nti tamale yava ku mpewo baagala kuwugula buwuguzi bantu porobulemu yabano yali emu manye saagala biwoza kubiwoza yo omanyi fe mupropaganda batugamba hmm. nyinza okukulemesa okwogera ebibyo ng'oli mu kuwoza byange nti gwe mugambe nti yeesimbye ku kyalo kuno oyina ennyumba kakati etteeka likugamba tikembe mbaka wa palament mm. bampa emyezi mukaagaokugiteekamu kakati mm. bagenda ne bakuziga seba tunakusangangawa wano banange mu kifo ky'okwogera ebipya everywhere you go you defend enyumba kyokka ngaoyina emyezi mukaaga gwetoyogera gwe bakugaana okwogera ebirala bakuzika hmm. nti okumukulako wayo omukola oyogera kyanju i want to talk about other things if mm-hmm. you tell me nabadde nagweŋŋamba jo naŋŋamba nti bakulanze ku ledi esembabule mm-hmm. bagiyita mbabule fm nemuga nti abo sometimes kyebakola bamenye okudya butepu bwange bwenjogeredeko nebabulikodinga ne bakuteekayo ne bakuteekayo ng'oyogera nange era nazo kati nga ino program kujjako messages mm. kakati demuga nti nga mbeerayo nti budde ki nina ti budde ki bwatulina budde bwakuddayo e. Eh, mm. some people beefuula ne bakukubira essimu nti abali mu kubanze ndi wa mawuli yes you see because i'm a journalist I know when to react and not when to react. Mm. And I can judge you what you want from me. <laughs> Mwenye kati programu zino zina sigaza. Toka ama neno, neno, neno, neno. I have particular programs on radio and TVs. Ate nina TV na radio zibali nisoma kei bilango biyabafu. Chitofu. Ntina fude. Nengu limuramu. Ninga sigienda yu. Kubanga. Kubanga. when I was presidential spokesperson, it was, I, I, I was obligated to talk to anybody. Mm. Now I'm doing my work. Mm. To where I attended Kubuz, Bagambi, Bakukuti, Bakusivia Mukomeda, e, Kakati, have you rang Mr. Rudy O.C.? Uh -huh. Aha. If you ring me. No, what is Simon? Eh. Togo Zachirala. Umugezo Wama Uri. But I mean, it was stupid. Am I speaking from the grave? Ah. Eshwana aloni answers. Edobozi lyo eh, ndiwulide. Ndi singa kakati omuntu akuba nti natulaba wanonga tuli fembi mm. nakulaba nga tuliwo ndiwo n'omuntu omulala na ayinza kukwesibona naga nti gundi namulaba wali awo ate kuba kumpe kutaki kuyeyi nyini kupulogulamu yetaliiko you sense nti kakati kino sikibuuza kati abamawulire n'abatali and you see people think tifaanana n'abalala sebo puroguramu yongiwulira nnyo a ah, gireke gireke amnot paid abampuliriza hmm. dont blakamairimi apo aba agenda okusaba oba akolaki akankuwulira nnyo aaa ah, ah, nze seeguya bampulira no mwe benyamba okubabulira ekituufu n'amazimaekituufu naye tetomuwulira do i want to stand as an mp nedda nze saagala bwe mp saagala bwa minisita twagala wa puresidenti ah, njagala nakiyombekedde <laughs> omukazi buli lwakera ku makya eh. omuwala buli lwakera ku makya n'afumbirwa mm. omukazi bwafumbirwa mm. virginity efa embeerera lwekoma yekoso of marriage era bakubuuza mukooti nti was marriage consumated obufumbo bwaliwo kati gwafumbiddwa obanga tasobola kujjako ovirginitynaku kakati kitegeeza kitegeeza ki whoever gets married must lose virginity kituufu kakati bayitogan bwoba yagala tukola emikolo gyembeera yita naalongo ah. naalongo mbeerera kakati nte singa baali banfuga <laughs> mm. bano benkuba banabapapala ne balaga ewa pulezidenti mm. kati ogenda okumpabira ewa pulezidenti ompabira nkani kuba yampa omulimu mu pulezidenti office mumwenyini nimugandi temugumuwa kimukime muggwe mulenzi gwe gamba abamanyika jiji bamugambe ti omwana we yeesibyeku musajja omuganda ekampala nayemuyinza okulayinza okumuleeta wano ngaasesemamalabusa bwante hmm, yakutawanya yakutambulira ku lwaki bagezi wakalisa sinzina kugamba disafulzwy kakati kankubuuza hmm. nina woteri yange hmm. bagenda kuteekamu abantu nina future kubanza nemugamba ekintu kimu mm. don't panic don't go to the president the president has received the information nti bakusasula 5 billion mu hoteri yo mm -hmm. naye temwali muyasulamu mm. you prove kimalati mirundi yebimugambi obani mm. kuba mumulowoza nga abagamba buli lwoyogera n'ogamba nebagamba ekigambo nembagamba nti you people singa mwenyuka gyewaka naga nti baaba nyamba omwana wange abadde agenda kukola semesita naye sente sirina baaba mpolayo ku sente mm. nomugaa nti sirina mwanyoko nakuga nti sigwe ozinyimye mukazi we yazinyimye mukazi we yaganya ozimba aba avuma gwe kituufu because you are saying am now in the control of my wife gutoyina bwogerero kagati buli lwogamba nti museveni gundi yebeba mubuzaabuza kitegeeza ye museveni takyerowolezabamulowoleza bulowoleza yes. taamala emirundi yawa museveni amawulire amafu kaka ye museveni talina kasenge ejja kategeera amafuna malamu ah. why do you doubt the president's capacity you ah. answer president yagamba omusajja omukubambeka hmm. bamuogwambeka nangakulya ekirobuli kyabambeka kati bwajja mu state house yalina ebitagenda bulungi namuga nsebo emirimu gyange ngikola bulungi nti naye musetza usimu no mwemuli omuntu wampalana yanjogerako ebintu mhm. pulezidenti yamugamba nti kakati oba nakuwalana tomumanyi nga gwe okulya ekitongole kyobuwambega yo lipooti gyondetedde entuufu <laughs> genda nayo pulezidenti yagitya eh, kubanga kiri kyenyini wayayu specific fe twetololera muli naye muzeeyi waalibaawo abatutabula waalibaawo but you cannot conclude nti president yeis ndi yamupiti obusambodde mirundi yamubuzabuza it cant be you abusing the president alowooza muntu wavunanyizi amanye ekigenda mu maaso but the moment you say zirayingi ono kitegeeza kakati ye gweomuvuma gweovuma museveni ti museveni irayizo waliwo abantu abavudde ebweru ne bagamba nti noo abanene mu gavumenti eh. babakako okusula mu woteri zaabwe ezebbeeyi eh. kyokka ngaate sente eh. bo balina za woteri ntono abantu abo bo obogerakkibuulira mm. nti toyinza kuddya mutamivu n'omuwaka okulira sowa ya mwenge bano buli kamu konna bakalya bonna nti covid-19 has exposed this government mm. era gwe ekiyambye gavumenti eno nti babeesija bonna bolaba bwine bani bafuna sente mubano abaziddwa bamafias nga ndi mu opposition hmm. tewali opportunity ekuba gavumenti ya museveni nemumpa scientific election because what i need nti omwo abasajja bagenda okwogereza babagamba babaletera omuwala gwebaziza ettaka lyekiswa mhm. nga stepe mamuwetayagala afumbirwe hmm. nebadiramuwalawe omubi namubalaga ngaono omulungi amusizi naye abajja okwogeza baga nti naye ono yeetaaga ekizigo kya samona kingi nnyo <laughs> naye ono yeetaaga kunanzaako batwala era gwe yasiiga ettaka ly'ekiswa yefamuine a scientific campaign where i need to talk on radio and tv this is the best opportunity to nywesa gavumenti enoamazikituufu nange nakyogeddeamtelingeyo nga ndi kumpewo kuno kampeyini eno ekuba nnyo gavumenti ya museveni okusinga wemugenda mulaale kubanga wano kyobakuba eh. balwawo okukyesangulaabanrmubajjatebajjatewali okujjako ggwe kakati ate nze njogerera muntu omu era mwenange olusiru bwabwe bagamba hmm. mbu yayinsaitinga abantu n'abafamireyo babatte naye ayagala gwe how can sambole complain that eh, omukatuli kyayagala nnyo paapa nze siyinza kuwagira bubibwa mu bwa busiru hmm. kubanga mulamu wo yakulira yepermanent secretary wa heresi mhm. oyina woteri mhm. bakugambye allegations nti bayinza okuba nga bakasasula 5 biliyoni mu woteeri etasuza bantu wadde omu bwati mm. olumba nze ate negenda mu mitingi zabamafiya nga batudde <laughs> nga bakyogerako nti banemunonye omusajja amanyi mirundi tumuweko 30 ku biliyoni 5 ezimu zaggwawo nekimukugwira tuwewere eh, kakati olumbani mwe temulina magezi kaka sente bakakuwa no wapi tebakakuwa okolagana bano kubanze nkimanyi singa bazireeta ndibasuula obusuuzi ah, mukikomeraatya banoonya bakimanyi they know that bwemanyi president kati yali yolajinga mm. nti omusajja ono baali bamunzigyeko wano nabagamba nti ife akasajja kaali wano mubuganda nga kamekanyi kabigwo mm. nebagajja bakawa esajja eddene kukapanishinga akanyige akanyige nga mm. bona bazinunula bebamu esajja eddene ku mafumu amutte <laughs> eh, olwomuwala oli tyati sololo yali yakutwala ebintu nga mukuza nanyaga ebintu mm. kale mukatabo kazinunula mm. naye akasajja bakawesajja eddene bamegga eh, kati akasajja kali kyekakola nayenze namegganaga ekyo eh. eh. tamalemirudinga nawe oli musajja mwamuli ze nali mumegganyi nnyo mm. twesiganga ndenvu bagenda netukwata abasajja netukwata bati noyiwa goti noyiwa goti nebagwa kukanga oli <laughs> bakukwata ngaokanga oli gogenda okukwata notuma oli nomugati wa mugambo oyo nti hmm. mirundi tasikwa aba tanakusika tomusika <laughs> mirundi talijibwa nkalu nga tanakulijja kakati ebyo byonna ebiwangulekikubaobikozeobomudisakati <laughs> hmm. akasajja kali sajja ddene nga ligenda likanyweza bulungi mhm. ngaenduulu zivuga kakati nga likabya nempale ah! ate bayambalanga pajama nandawe <laughs> kakati kali akasajja kyekakola hmm. kamaze E, e, empale yabise kitegera kokekegazi yange amakulu ge kati akawanisi abantu nebakuba balakuwererebwako eh. kati ono nalagaya akalagaenda kamusimba enkalu kutaka ate nekaduka emisinde nekeyanjuli wakabaka nekakugamba hmm. nti saabasajja kabaka omusajja oyo answaziza mhm. answaziza mu bantu ankunamiza hmm. naye nga bwesiteeriwe lwalidde era nemukuba ekigu hmm. n'abalaba abali kulumba bwejokupakola endulu zakubirwa kano nebakafuula akazira kati bano abaana nabategeera banerega hmm, byekuteeka ku ttaka kiki teri conciliation kati ebibaddukamu tugende wa president nti ampite ate museveni ampita atya kubanga ekifo mwakiremera siyakkozesa eh, mbwalage mu new vision nenjakwa new vision ngaasa omutwe ah, yes anti nkugambye nti bo bebaaka ku muntu gwe batasobola kakati ogambye nti division nabamugobyeko ne redi aaa nze ngambye kaliisa nti mukifo kyokukuleetera ebizibu nzenkugambetugende mu kooti hmm. bano bagaye nti bagenda kuwabanga nesente bazeegabidde kakanizi zinonalabakubiriyoni kumibiriyoni kumi hmm. nga mwe muli kooti mwe muzeegabira buli omukostiagenda eh, okufunakali kagala kubba sente za bawusondobuka biriyoni kumi bazimpe nembategeera nti bagala bazeeta ate gurupu emu ezite ezitwale eh. nezibagobesa kati kanakasajja nga kanoonya bwe kazirya era kazibaliddeko nengamba kayaka mantinze ndi kwa federo mhm. mwebe manyimwe kakati kyembuuliza bwenvuma museveni naba wa federo nze atayagala federo onfunirawoatambula butamuzinevayo nabuga sijikuvuma musevenilwakitokanya na federo zikisoboka teriyo tweta kuŋŋamba nti abe masaka twekalakaasi nga tokanzisa museveni atwe traini eriyo layini mwe abemubende mityana mwekalakaasi museveni abawe emeeri kuleka wamala kakati federo teriiyo that one i know nasoma political science nkimanyi tekiriiyo katikatikiro atugumaza bugumazaera yabivaako dda tebiriiyo kati ate bakomyewo mu regioni ti naye abaganda nebasekerera hmm. semakula kiwanuka bamuvuma nebamuwogoloza muzukulu wandu gwa yateesa nateesa nnyo bayinsa katenda ayinsaitinga abantu ku cbs nti abalemesa okufuna ebyabo hmm. bwe bategedde nti kati bakomawo bakyagala bayise semakula namulabye kiwanuka ne bayita mayiga hmm. eyamuwandikako ekitabo ngaamuvuma hmm. ne bayita katikkiro usemwogerere ne bayitaniulika kabaka nbaono gwendeese semakula kiwanuka mugenyi wange nze gwe mwavuma nga nemayigakabakaligenza eh, okulabaa nayo <laughs> kubanga mubwatirira olino <laughs> nti by that time semakula mm. kiwanuka nga bamuvuma gwalina lwamukaaga ku palamenti yamu katenda nyonyola olutabaalo navuma semakula kiwanuka semakula natalondebwa mm. semakula kiwanuka abaana ne babawalana semakula kiwanuka nti ate opita mu meeting nga nemayiga yamba mayiga <laughs> yabatapakutainamau kabaka yalidduse eh? nti tubinkola sebagala yabagamba ti alina obuyigirizi mm. fe abasajja abamanyire kibaga sebagala talina buyigirizi kituufu naye eh, sebaggala abantu be nga batiisa gavumenti bagenda mu unev nebabuuza omukazi atafunanga ku lubuto agenda atya muwaadi y'abaana ngaokutta ejambiya nti mumpe omwana wangeobanjaobanjamuunev gyebaterekero waidirenti sebagala go to the university gyeyasomera sebagala yake abaganda kumi babatira ku unev ngabakulemberwa mabika nabalemba batwala mukono ate ngamabika akomako mubi wanu mabika akikuvunaniwa kwa kwanza of days hmm. ate ngamabika akomako mubi wanu mabika akikuvunaniwa akomako mubi mupi ilutaini jail gavumenti yawasaba gala sente suru kenya tiagenda asoma ata asoma ate nadena asoma na ata asome bwe bali bamvunana musango gwe bichukulida myandu bigaya bagamba hmm. omusajja ono tiyasoma nebiwandiko byenze badde bimujuliza ata ata asoma baanuna kikuyuna ebuubuuza kirikimu mm. nti yefu sebagalazi supporters singa abasebagala mm. ku olwo olunaku lwe mm. baali bagenda mu unebu nga nze njogera ku lediyo ne ku tivi nti sebagala talina buyigirize singa ndi mulamu baali bane bakutnaye ate nze museveni talina ekiyamba ewa sebagala bwa minisita watifu sebagalazi mob eh, hooliganiza dikirudisinga bakutta because I was telling the people that Sebagala had an academic qualification. Na ye kyo gama tino. Eventually, mm. Sebagala agreed. And he got a scholarship from government to go and uh, get educated. Kati ye mbuza, president yo kwa Sebagala wa minister, lita mwejako. And ni wama ya liya mwejako na yeze kugamba. Nti, oku kilizanga echiwa denu. Nechi bone bachuka. Nti mumapa 5 billion. Ezali zisa mchitongole change. Nimuzi tuwala. Nimuzi tuwala. nemunkuba nemumpita omulalu akabukedde nekankuba nekanona we cannot meet again bulingi the 5 billion bak kweze wagula mwaka edi tetuinjaga tuteka kati kyekubuuza hmm. if the pop today lifts the ban on silibase nagati abasosoloti mawase kakati kalinaaliwamala atakyalina mugongo afuniraweakutegeeraganakamu tompita kutegeeragana hmm? gwe wangoba nonkubira mbukedde ono omwana nagenda mu presidence office nabaga ntimuwa mulimu neŋenda kakati kituuse kukuba enyonjo nenkwasa omutwe tekisoboka eh? misisonyiwa impossible oli musajja mukatuliki alina omudaali ogugwerirwa kitosonyiwabakugamba hmm. nti okatera mandwa <laughs> hmm. hmm. nti njiniyeseze akayo kaliba kaliijo otera mandwa nti njiniyeseze akayo kaliba kaliijo abazima bakuga nti emandwa tegulwa mm. bwokuba emandwa weewaana njipamiza ne mungoye yesi muntu naye emandwa gwesituka ku ttaka teyeegayirirwa emandwa eh? erina okutegeeza nabo bayigireko n'abazukulu nti emandwa tekubwa kati bakuba mandwa emandwa tekubwa yegwe abazima bakuga nti emandwa tekubwa kati mbuza gwe mandwa okulutamale bwiru ukatira mandwa nti nyinyeze zakayo kale bakali hmm. ti mandwa ojikuba no ojivuruga no ojikolotia hmm. no kubambokedde we no okola chi hmm. ne mandwa te kuwa wanude yirupe kituwa kakati ateba toka mu paying time chokola manti mu ebyamu omuntu akubi aira cha koze no genda no okolima kakati ate azokusasula agenda okusanga ngate muli amwe nanuno chokola ntinawo chikuli mechikwatako mwitogo tirikola lwaki tirikola edogo likola limanyi tituukirira kubanga gwewaloga nga ogenda okaaba ate gyogenda neweyasika kukomesa naye nze bwe mba nakukyaye biba biwedde do you know that i have spent seven years ngaokuba abasajja nga abasajja busirabangako nomu physicali i've never seen inaraso in seven years physicali okuba bukubi i have never seen nakalima physicali i avoid where they are okuba bakubi sigendayo obalabira ku tv in seven years mm. nagenda mu state house kwogera house mu office yange menali nkolera wansi baŋŋamba nalekamu entebe yange nti evaamu emisota tebakoleramu <laughs> nigenda nenjijjayo ngaabakulu obaleseeyo ati wabeerabira otyabagamba nti ofiisi ebalemeredde ofiisi evaamu emisota biki bebaali bakuuma ekintu nenjijjayo hmm. ngaebalemeredde hmm. president rehabilitation in seven years. bwenkola eh? ekibi mwe abanyankole bano gyemuva mulaba nabaga nti abanyankole bajja kgenda nnyo mu ggulu mm. abanyankole bo balowooza nti wajja n'atwala ettaka lyo tekiina ensonga mm. ah, ah, eh. kirina ensonga fe abaganda tuli bawalanye omuganda akutera nemoto mu lugi mudiru mm. mujo yingira na hicho kile chowankola kitufu but for you because you forget ndite kinesho kwa wakati kinesho nga nze wamfirisho mulimu mhm. wakola tape no stwale wa president kushika president yali amini si yandi mulamu kakati jana ngutu kumwatire wo munne tikiri bera huko usimu kabuli ne mugu president yali akuandika kalabu yisingali amini ngokoza mm. tape yali akuandika kalabu okoza tape ngo mvuma nti voti mbabazi musebenirizefulu gwenenkukotakengalkenga nalwesatudde wali nibakuwona batya mu tepu awo bakuwona batya awo mu ddiiro mudiira awo batekerako eh, tepuprezidenti yali wakati wammwe yaliwo nakajoolayo nenkasenayo mhm. ekalemera muntebe wakati eh. <laughs> nkitegeerathaswy hmm. nti mmwe babazanyira ku bwongo nti the buganda eyagaana regional tia hmm. nevuma buli omu tude bajjagireta sabasajja kabaka agambye mm, mm, mm, mu mitwe gyalagire okuba nga tekulimu kubanga sinde kuba nti kyekino ate kyekino nayesemakolekyonkayavuddeyongaagaagaomutandanampita nga nomwana yampandikako ekitabo waali but the damage tacyasobola kuiwantulitwakit what he said